Lehenengo bideo honetan, erren programatzen hasteko lehenengo pausuak zeintzuk diren ikusiko dugu. Erren programatzeko RStudio izeneko programazioen gurunea erabiliko dugu. Honek, funtzionalitate asko eskainiko dizkigulako eta gaur egun gehien erabiltzen den programazioen gurunea delako erren programatzeko. Orduan, e, azteko, bai erre eta bai erre estudio instalatu beharko ditugu. Erre instalatzeko, erreren horrialde nagusian sartuko gara, hemen behian ikustezakezue elbidea, Eta goiko partean, download eta and install r atalean, sistema eragile ezberdinentzat aukera ezberdinak e, aztertu ditzakezue. Bertan, eh, instalazioa nola egin azalduta dago zehatzmeaz. Errestudio hori dagokionez, era berean, errestudioaren orrialde nagusian sartuko gara, produktzatalean errestudio aukeratuko dugu, ondoren errestudio desktop aukeratuko dugu, gure ordenagailuan instalatu nahi dugulako, eta Download RStudio Desktop esango diogu. Azkenik, doako bertsioa aukeratuko dugu, eta ikusten duzuenez, sistema eragilez berdinentzat instalatzaileak e, dauzkagu zuzenean. Beraz, instalatzailearen aginduak jarraituz, modu oso errazean instalatu dezakegu RStudio. Behin, RStudio instalatu dugunean eta irekitzen dugunean, horrelako interfaze bat agertzen zaigu. Bertan ikusten duzuen bezala lau leio ez duerdin ikus ditzakegu eta orain bakoitzan zer aurkitu dezakegun azalduko dugu. Noski ez gara errestudioaren funtzionalitate guztietan sartuko, baizik eta erren programatzen hasteko behar beharrezkoa duguna bakarrik azalduko dugu. Lehenengo lehioan, erreren konsola aurkitu dezakegu. Erre lengoaia interpretatua da, honek esan nahi du, idazten dugun kodea, ez dela konpilatu behar baizik eta terminal batean esekutatzen dela zuzenean. Terminal horren izena erreren konsola da eta hemen ikustezak ez duten lehio hau da. Terminal honetan, esan bezala idazten dugun kodea eta bertatik ateratzen den emaitza ikus dezakegu eta gainera edo zein errore edo abisu ere bertan agertuko zaigu. Asteko adibidez, e, erreren konsola kalkulagaiu ez dela erabili dezakegu. Adibidez, bi edo bi bider iru eragiketak eginez. Bigarren lehioan, kode editorea daukagu. Agindu konplexuagoak eta kode bloke konplexuagoak idazten hasten garenean, konsolan zuzenean programatzea, baino asko zer osoagoa izango da, kode editorea erabiltzea. Bertan, gure kodea idatzezak eta parte batzuk esekutatu edo e, script osoa. Adibidez, kasu honetan, irubider bost eragiketa bertan idatzezak eta kontrol enter sakatuz konsolan esekutatuko zaigu agindua. Ikusten duzuen bezala, hemen goian dauzkagun run eta source bot botoiekin, lehen esan bezala, kode blokeak edo e, eh, skript osoa esekutatu dezake. Hirugarren lehioan, hainbat pestaina ikus ditzakegu. Lehenengoan, environment izenekoan, momentu honetan erren definituta dauzkagun objektu guztiak agertuko zaizkigu. Kasu honetan, ikus dezakezue, X izeneko objektua daukadala, bost zenbakia gordetzen duena, eta i izeneko objektua bostamainako bektore bat gordetzen duena. Gainera, history izeneko pestainan orain arte esekutatutako agindu guztiak agertzen zaizkigu. X eta I sortzeko erabilidu duan kodea eta egindako hiru ariketa sinpleak. Azkenik, laugarren lehioan, hainbat gauza ezberdin aurkitu ditzakegu. Horietako batzuk ikusiko ditugu orain. Azteko, file txizeneko pestaina sakatuz, gure ordenagailuko fitxategi sistema ara sartu gaitezke eta bertan fitxategi berriak sortu, ezabatu, izenak aldatu eta bar. Plot izeneko pestainan, erreren kodearen bitartez egiten ditugun grafikoak agertuko zaizkigu eta e, hauek esportatu ditzakegu formatu ezberdinetan. Paketxez izeneko pestainan, e, erreko paketeak instalatu eta eguneratzeko e, e, eguneratu ditzakegu. Honi buruz, bideo zehatzago bat egingo dugu aurrerago informazio gehiago emanez. Azkenik, help izeneko pestainan erreren laguntza e, ikus dezakegu. Honi buruz ere aurrerago egingo dugu beste bideo zehatzago bat, baina eh, jada jakin dezazuen erreren laguntza oso erabilgarria izango da programatzen dugunean eta oso garrantzitsua da eh, hau interpretatzen jakitea. Besterik gabe, honekin bukatzen dugu gaurko bideoa eta hurrengora arte.